第一課会話どうぞよろしくあのワンさんですかはいワンです田中さんですか田中です日本へようこそはじめましてどうぞよろしくはじめましてこちらは妻の緑と娘の美智子です緑です どうぞよろしくお願いします。みちこです。よろしくお願いします。こちらこそ。第二課会話文房具売り場はどこですかすみません文房具売り場はどこですか二階です 階段はこちらですありがとうございますすみませんノートはどこですかあちらですお買い得これは一冊百二十円こっちは五冊五百円こちらは十冊九百円ですよじゃあ1冊くださいはいありがとうございます この消しゴムはおまけですやった第3課会話いつも何時に起きますか美智子さんはいつも何時に起きますかそうですね6時頃ですえ私は 7時半まで寝ますよ私は毎日6時半に起きますでも週末は9時頃まで寝ます学校は何時からですか月水金は9時からです火木は10時半からですワンさんの学校は毎日9時から12時半までですキムさんの学校は 毎日朝9時から午後4時半までです。第4課会話何で行きますか学校の休みは土曜日と日曜日です私の学校もですスタッドさんの会社は休みは日曜日です 土曜日は昼まで働きますでは遊園地は日曜日ですね何で行きますか私は電車で行きます僕は地下鉄で行きますバスで行きますでは集合は8時に遊園地の駅の改札口ですねそうですね 第5課会話上野へ行きましたかワンさん上野へ行きましたかいいえまだです明日上野へ行きませんかいいですね上野で何をしますか美術館で絵を見ますそれから公園を散歩しましょういいですね昼ご飯は何を食べますか そうですね。サンドイッチを食べませんか公園で食べましょう。明日、何時に会いますか朝10時に上野駅の公園口で会いましょう。第6課会話どこで買いましたかキムさんそのスカート素敵ですね。 ありがとう。新しいスカートですかええ、昨日買いました。どこで買いましたかデパートで買いました。デパート高かったでしょう。いいえ、バーゲンセールでした。バーゲンはいつまでですか来週の日曜日までです。いいですね。私も行きます。 キムさん可愛いスカートですねえスカートだけですか第7課会話お寿司が好きですか先生僕は昨日お寿司を食べました日本のお寿司は美味しいですねえワンさんは お寿司が好きですかはい大好きです先生は好きではありませんかはい私はあまり好きではありませんでは先生はお寿司屋へは行きませんか時々友達と行きますよ何を食べますか卵焼きや穴子などを食べますワンさんは何が好きですか マグロが大好きです。わさびも好きです。お寿司で何が一番好きですか大トロとイクラです。先生は好きではありませんか苦手です。先生は本当に日本人ですか第8課会話 昼ご飯を食べませんか大きい公園ですねそうですね動物園や美術館があります上野公園はとても広い公園ですここには鳥がたくさんいますねええ鳩ですねあそこにもここにもいますねもうお昼ですね昼ご飯を食べませんかいいですね食べましょうどこで食べますかあ あそこにベンチがありますベンチで食べましょうサンドイッチがたくさんありますねサンドイッチ大好きです第9課会話一緒に行きませんかワンさんは映画が好きですかええ大好きです 香港のアクション映画が大好きです私も好きです先週ビルさんと見に行きましたとても面白かったですもう一度見たいですワンさん一緒に行きませんかいいですね行きましょう明日暇ですか午前中授業がありますそうですかでは午後は大丈夫ですかはい どこで見ますか渋谷はどうですかいいですよ。では3時に渋谷のハチ公の前で。わかりました。また明日。第10課会話アパートを探していますビルさん どこへ行きますか不動産屋へ行きます。アパートを探しています。今のアパートは駅にもコンビニにも近いでしょええ。でも、隣の人が毎晩遅くまで音楽を聴いています。とてもうるさいです。早く引っ越したいです。大変ですね。あれワンさん、今日はネクタイをしていますね。ええ、 今日はアルバイトの面接があります。そうですか。頑張ってください。第11課会話日本へ来てどれくらいですか日本へ来てどれくらいですか1ヶ月半ですもうお台場へ行きましたか いいえまだですとても綺麗なところですよ今度案内しますありがとうございます2昨日ワンさんは学校へ来ましたかいいえ昨日は来ませんでした風邪をひきましたからでも今日は来ましたそうですか教室にいませんが今図書室へ行きましたよ 第12課会話カレーライスにします昼ご飯を食べに行きませんかいいですね行きましょう何が食べたいですか何でもいいですよあ雨ですね近くの店にしましょうそうですねいらっしゃいませ何名様ですか二人ですこちらにどうぞ ご注文はお決まりでしょうか本日のランチにします私はピザにしますすみませんピザは少し時間がかかりますがいいですかどのくらいかかりますかそうですね20分くらいかかりますどうしますか1時からアルバイトに行かなければなりません時間がありませんね じゃあカレーライスにしますかしこまりました本日のランチとカレーライスですね第13課会話病院どうしたんですか頭が痛いです何も食べたくないです 熱がありますかはい昨べ8度5分でした喉も赤いですねインフルエンザです注射をしましょうえ注射ですか痛いですよねどうしてもしなければなりませんかしなくてもいいですが早く治りますよではお願いします 明日学校へ行ってもいいですか明日は行かないで休んでください。それから今晩はお風呂に入らないでください。わかりました。今度いつ来なければなりませんか薬を3日分出します。来週の月曜日に来てください。はい、ありがとうございました。お大事に。 第14課会話お礼を言いたいですさっき携帯が鳴りましたよそうですかちょっと携帯を見ますね彼女ですか違いますよあカルロスさんでしたカルロスさんからですかちょっと失礼しますカルロスさんに電話をしますね先週私は風邪をひきました カロロスさんは電話をくれましたからお礼を言いたいです後で代わってくださいはいカルロスさんはとても優しい人ですよね第15課会話日本語が上手ですね日本語が上手ですね。 いいえ、まだまだです。なかなか上手になりません。でも、あなたはいろいろな言葉を話すことができますね。ええ、私の趣味は外国語を勉強することです。いい趣味ですね。では、今度教えてください。はい、いいですよ。でも、私は厳しいですよ。 第16課会話日本の生活はどうですか日本の生活はどうですかええだいぶ慣れましたワンさんは歌舞伎を見たことがありますかはいあります面白かったです相撲は見たことがありませんそうですか では今度一緒に見に行きましょうありがとうございます楽しみです第17課会話どういう意味明日の花火大会晴れるかな晴れるといいわね日頃の行いがいいからきっと大丈夫よ それどういう意味いつも真面目な生活をするといいことがあるということよそうかじゃあきっと明日は晴れるね楽しみだね第18課会話どうやって勉強していますか 日本語が上手ですねありがとうございますどうやって勉強していますか暇な時日本語のラジオを聞いています日本語をたくさん聞く練習をしたいですからそうですかラジオやテレビは勉強にも役に立ちますね第19課会話 雨が降っても試合をするよ明日はサッカーの試合だね勉強とアルバイトをしながら練習を頑張ったし明日は絶対勝ちたいねうちは強いよ去年も優勝したよさっきから風が強くなったね明日は大丈夫かな明日は雨かな晴れたらいいね 雨が降っても試合をするよ大雨だったら中止になるよでも多分明日は大雨は降らないよ試合は他の日にできないのできないよ他の日はサッカー場を使うことができないから大雨が降っても試合をしたいねダメだよ危ないよ中止になったら ワンさんにすぐ電話をかけるよ。ありがとう。よろしくね。